pequenininha não, tu consegue, vai. agora, vem. Vai. Vai, aí. Vai. Sabe aqui, ó, sabe aqui. Sabe aí. Se agarra agora. Henrique, tu vai brincar de luta, né? esse esse cima. Oh! Né? Agora aqui, ó, o, o telhado. Uh! Outro, outro aqui. Não, não. Não, não. E agora a gente vai, olhar. Se segura. No amendoim. Vai, senta aqui, ó. Senta aqui. escala, vai! pessoal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal.